aktualitate politikoari begiretuko diogu jarraian Podemos Euskadiko idazkari nagusi miren gorrotxate eh, gorrotxategirekin. Egunon, miren. Egunon, zin Beno, hemen txegabiltza, gaur bereziki hezkuntzari begira, Euskal Autonomia Erkidegoan eh, hezkuntza arloan biziden egoerari begira, e, gobernuak e, maiatzaren emezortzirako iragarri zuen hainbat e, itzulera, sindikatu guztiak aurka, atzo azkenik gobernuak esan zuen, beno, eskola bakoitzak e, ardezala erabakia, iritzi bat eskatuko dizut, hezkuntzan biziden e, egoera zaionen inguruan, eta gobernuak izan duen e, inguruan. Bueno, ba, nik uste dut, eh, bai eskorra bintzat ezin, ezin izan, izan da neko, neko desastre ez da, gertatu dana. E, alde batetik, e, gora berak, e, fase lehenengoan ez egon horrelako horrelako neurri bat hartzea. Eta usko jabaritzak edo eaj beto betosan da erabaki zuen ba, neurri hori hartzea. Eta behin horri hartuta gero, e, protestak direla eta, zuk esan dezen bezala, ba, ba orduan atzera egin dute, eta orduan alde batetik horrek ja, ba, zeo zer e, txarra dierazten du, ez da, e, ez du, ez du ematen, ez du gestio zuzen baten irudia ematen, hori gora bera horitan inertzea. Baina hori baino gehiago, E, irutzen eh, eh, nahiko erantzun gabekeria dela eh, e, zentroi e, ematea hori hori ardura hori. Zentroek ez daukate gaitasunik e, olako erabakirik hartzeko. E, or, ez da bakarrik mm, zentrolako egoerak ezberdinak gertatuko lirateken batzuna eta beste artean, horrek ez dauka zentzurik. Eta zentroak ez daukatela kapazioarik gaitasunik olako, olako bat hartzeko. E, eta, eta gainera, mm, erantzun kizuna, olako edabaki bat hartzeko, edo zin kasutan, gobernuarena. Hori da, gobernu lan bat Eta gobernu lan bat, bat lan bat, ezin zaio, e, zentru, bati, zentro baten e, ba, gainean jarri. Orduan, ba, ba, ulerte Azken batean, e, ulerte da horrelako, horrelako norri bat hartzea. Mhm. Beno, gaur sindikatuek protesta ere deitu dute, ikusiko dugu, eh? argitzen den eh, egoera edo gertatzen den, eh, esan duzu, eh, ez dagoela kontemplatuta lehen fasean eskolen irekiera, gobernutik esan dute, beno, alarma egoeraren azken luzapenean jaso zutela aukera hori, jaso zela aukera hori, eh, edo nola, galdera hor dago ez da, ez eh, dago tematuta gazteizko gobernua, lakoako gobernua, edo beno, zuke esan duzu, hobe esan da, eaiota, eh, kasunetan eskolak berriro ere zaba altzearekin. Eh, Esteilaseko Ana izan ginen eh, iragarpenaren ostean, galdetu genion hau, esaten zuen tira bakaso, normaltasuna irudikatu nahi duela gobernuak, zergatik uste duzu, sindikatu guzti guztiak aurka egonda, gobernutik eh, planteamendu hau egin dela? Ba, ba betu, e, e, gainera gauza, gauza polit batan, ez da, batasun sindikala lortzea Euskadi bengoz, eta hain nekeze izan dan e, batasun bat lortza, e, eta, honek, neurri honek, ba, lortu egin du batasun argon. Horrek adierazten du oso karbi gauza bat, eta da oso urruti ibile gobernua, ba, herriaren, ba, e, e, mm, nahien gandik, eta, ez da, nahi, bateratzeko izpiritu danak eta eta izateko modu danak orain arte nekezak izan direnak bateratzeko ba, horrek, horrek pakarrik ere zio zer adierazten du eta ba, ba bai, eh, azkenengo fazerako aurrekurita baldin bat zegoen osasun eh, osasun arrasiengatik eta claro olako neurri bat hartzeko sin neurri hartzeko pandemiaren aurrean osasunak behar du izan, e, irizpidea. esaten dezunean, e, erabaki, zuk, zeuk, erabaki, ez da borondate kontu bat. Borondate kontu bat izango balitz horrek zentzua dauka. Eta, baina ez da borondate kontu bat baizik eta osasun kontu bat. Eta nork dauka, nork dauka kapazidadea hori nortzeko. Ez zera zentruak, gobernua dira berrezir esaten gobernu lan gobernu lan funtzio tipiko bata eta, eta ba, ba, erabaki, erabaki oso okerreko hartu du bai. <laughs> Beno diozu herritarren nahietatik e, urrun eh, dabilela gobernua, eh, akaso normaltasun bate islatu nahi duela, hori diote hau ezberdinek, eta akaso honek lotura izan dezake, bueno, urrengo elementuarekin, e, nolabait normaltasun bat irudikatzeak, beno, ba, eskenatoki hobea sor lezake, hauteskunde hori horiek egiteko, lakoako gobernuak eh, egin nahi dituen hauteskunde horiek egiteko, bihar eh, indar politikoen maila deituta dago, bigarren eh, bilkura, tartean hauteskundeen inguruan hitz egiteko, zuek argi esan duzue, honakoa ez dela hauteskundeak e, deitzeko unea, edo hauteskunden inguruan hitz egiteko unea, hori da uste duzuena? Oixe, bai, noski, eta gainean nik mm, denbora egun hauetako gertakizunek gainera arrazi ematen digutela. E, eta bitu gainera, e, atzo bertan ere esaten duen, e, gure inguruko herrialdetan, printzipiz gu baino beto zeuden argi lebatzotan, Alemania edo, edo Ego Korea adibidez, e, atzerak e, egiten ari dira, eta Ka, horrek e, e, erakusten diguna da oso kon zegin behar dela deseskalada. Eta, eta ez dala presarik euki behar, presat txarra da kontu honetan. Eta, eta hauteskunde bat, e, hauteskunde deialdi bat preparatzea, hauteskunde, claro, e, askotan, e, orain honetan bintzat, hauteskunde iguruz etxegiten dugunean, jenteak pentsatzen du agian jende pentsa dezake eta gaina mm, goberna hori mm, zabaltzen ari da ez da irudi hori hauteskunde eguneko kontu bat ala, hauteskunde egunetan bermatuzkero eh ba, seguridadea irita, e, eh, boskatzela di eh, iritarrena ba, hori nahikoa dala. Baina hauteskundeak ez dira botazio eguna besterik ez. Hauteskunde prozesu bat da, prozesu luze bat zinen hainbat, hainbat elementu, hainbat administrazio mhm. toki e, eh, kuduta dauden, eta eta asko zeren nik ezagu egiten du hori aurrera eramatea. Eta ez hori bakarrik, giroa, hauteskunde hautezkunde giro bat, e, behar du normaltasun bat, eh, hautezkunde batzuk egoteko normaltasun giro bat behar da. Eta normaltasun girotik ez dago. Orduan, ba, autoskunde demokratikoak, baino, ba, mm, ba, bai, bai, salgo, eh, izango lirateke, eta hori demokratikoki ezin daiteke ona izan. Horregatik, bai, guke hori daukagu ez tala momentua, eh, oso zur, eh, bibini behar garela, eh, eta denbora daukagula gainera ikusteko, nola, zen eragina duten deseskalatzaren fase hauek, ze zer egin duten konpretua osasunarengan eta hau bukatzen denean hori prozesu hori hain e, eh, kontu eta intentu e, eh, e, eh, sortuan prozesu bukatzen denean orduan datu gehiago egiko ditugu jakiteko ia pres gauden edo ez gauden osasun aldetik eta demokraziaren aldetik ere ba holako holako ikitaldi bat eh, aurrera eramateko. Mhm. Bueno, ezkuntzarloan egin dizudan e, galdera berbera ez eh? zergatik uste duzu dutela batzuek halako interesa hauteskundeak e, deitzeko. Ba, hori mm, Beriek esplikatu behar duten, nik uste dut, ba, kalkulua, kalkulua elektoralak direla, nahi ez esan. E, orain, orain momentu honetan guk parlamentu eki beharko genduke gauzak aurreratu izan espalira presak aiki izan espalitz e, EAJ e, e, e, e lehen dakaria ba, parlamentua desolbitu zuenean eta hautezkunde deialdi egin zuenean aurrekontu batzuk zeuskan onartu berriak onartu berri berri berriak zeuskan e, eta proiektu politiko mai gainean gainera eta ba, bizirik zegoen parlamentu eta aurrera egiteko moduan baina Mm, bueno, egia da, lehen prerrogatiba bat ala erabakitzea, ba, alde, eh, ba, denbora horreti parlamento disolitzea. Zergatik? Bueno, ba, hori izaten da, interes elektoralengatik, ba, ikusten duelako momentu horretan, egin ezker hauteskundeak, ba, momentu ona dala hauteskundeak egiteko. Orduan, e, hori horrela izan da, ba, kasunetan, pentsatu daiteke, ba, barrazia ba, berdintza izan daitekela. Ba, mm, hauteskundeak, deitzeko edo ez deitzeko, aurreratzeko edo ez aurreratzeko, erabakia, ba, neiz, mm, elektoralkin neiz keio interesatzen zatzun, danean, ba, ba, ba, ba, ba hemen, e, gauza berdina izan daitekela, zatzen dut. Mhm. Biharko e, bilera deituta dago esan dugun moduan, zer espero duzue biharko itzordu horretan? Ba, egia eh, nik e, nahiko nukena, nahiko nukena izango izateke baldarki politiko guztiek bere jarrera dirazion doren, eta nik uste du jarrera segurua e, hauteskunde deialdi egiteko oso, oso minorian dagoela. Ba nik nahiko nuke balendakariak kontuan hartzea eta atzera botatzea. Eta pensatzea, ba, bueno, ba, ba agian obedala. Neiz eta prerrogatiba, neiz eta eskuntza berea izan, eh? De, erabaki hartzeko. Baina beste alderdi politikoi entzunda, ba, ba konturatzea ez tala momentua eta atzera egitea. Eta ba, guk eh, gure proposamena hon hartzea, ba, itxarotea azkenengo fase arte, fase fasea e, bukatu arte, burutu arte, eta azkenengo desiskratzen azkenengo fasea bukatzen danean, orduan, orduan berriz ere isiri, eta horri guzti Mhm. Bitartean egia da, e, gobernua jardunean dagoela, e, parlamentua deseginda dagoela, hortxe dago diputazioa onkorra baina tira, e, bitartean e, zer egin beharko litzatekela uste duzue? Bueno, baina ikusat bitartean pandemiri horre egin behar zailola. Mhm hau er, er, eh, eh, autoeskundeak badira egiten eta erakundek espaldien badute behar bezala funtzionatzen, baino ez Euskadin ez inon. E, guk, guk, guk, ez dute ondo funtzionatzen ez daudelako, orain dike, eh, ba, edo funtziotan gobernua edo parlamentua orain dike, ba, eratu gabe dagoelako. Baina beste toki batzutan ere zintzutan, ba, erakundeak bizirik dauden, ja sortuta dauden, ez dute normal funtzionatzen ez da ere, ba, pandemia dalako, ez da? Orduan, zer egin behar duguna, momentu hauetan, zein, zeinean normalki funtzionatzeko aukerarik ez dagoenean, ez, dagoen, ba, ba beste modu batera funtzionatu, eta, eta demokrazian sininisten baldin bat dugu, eta horrek nahi du esan, ba, pluraltasun politikoa islatu behar dela e, gobernu erabakietan, ba, da, pentsatu egin behar dira beste modu batzuk, e, ba, ba hori, hori bideratzeko, eta batez ere, momentu honetan eta pandemia bizirik eta gainera indartsu diz dagoen momentuan hartu harreko neurri politikoak batez ere horri begirakoak dira orduan ba, da pluraltasuna islatu gobernu erabakietan eta pandemiari aurre egiteko ba, funtzio horretan. <laughs> Une honetan beraz eh, pandemiari aurre egitea, hori da egin beharra, e, gobernua ari da, e, eh, nola baite kudeatzen, beno, Madrilen hartzen dira erabakiak, baina lakoako gobernua ere, ari da inbat erabaki hartzen, e, nola baloratzen duzue, jaurlaritzaren e, kudeak eta ari da gainerako indar politikoekin elkarlanean edo zein da egoera? E, bueno, bit, eh, horrek eh, kogobernantza horrekin zikusiri behi badauka ez da, Euskal e, gobernuak, bueno, beto esan da, lehen dakariak egia da, askotan, ba, ba kexatu egin dela, zebelako ikusten nahiko e, erabaki, ar, erabaki ekartzeko, ba, mm, ba, hori ba, kogobernantza hori do, pa, partekatu ez da erabakitze, erabakitze funtzioa. E, Orain gonetan, ba, bueno, ba, eko, e, eh, estaduko gobernuak e, eh, ma, ba, pentsatu du badagola, badala momentua bain deseskalatze prozesuan erabaki horiek konpartitzeko elkar, eh, elkarrekin erabakitzeko e, bueno, gober, euskal gobernuak euskuratu du eskuduntza baina orain ez da egikaditzen hartu du adibidez eskuntza o, eskolak nahi zabalduko diren e, erabaki hartzeko ardura hori eta eta gero zentron eskut ikusi baina, tira, eh ba, bori, kogobernantza ko hori e, lortu da fasionetan, ba, ba, bueno, ba, ba, ba, zer izan den galdera, hasieran galdu egin nahi? Bai, galdetu nahi nizuna zan, eh, miren, eh, beno, Euskal Autonomi erkidegoan eh, gobernua, e, gobernua, ari ote den gainerako indar politikoekin elkarlanean hartzen dituen erabakien inguruan. Bai, ba, beste, bai. zer zala hor galderan eta enitzela erantzuten ari. E, bueno, egizan, e, ez, ez bai, ah, da inolako ba, horremenik, horregatik, horregatik egiten den gobernantzari, bai hori da, e, oso ba, sarri eskatu dolako kogobernantza Eusko Jaurlaritzarekiko, baina bero etxean bertan ez dago horren izpirik ere ez dago ez, hemen ez dago inolako harremanik beste aldarti politikoekin ez hmm. dago. Ez dago era harremanik eta jorraritza bere kabuzari da erabakiak hartzen. Beno, ezinbestean e, fasea aipatu behar dugu. Lehen fasean dago araba bizkaia eta gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, baina ez ditu lehen faseko e, neurriak polemika dezentekoa da, e, nola ulertu daiteke bizi dugun egoera hau e, lehen fasean bai, baina lehen faseko neurriak ez, zer gertatu da, zer e, gertatzen ari dela uste duzu? Ba hori da, ba, gobernuak azaldu beharko lukeen gauza bat, egin, azkenian, zer gertatzen da gauza arraroak edo ularte erabakitzen direnean, ba, ba sortzen direla inguruan, e, ondo azaltzen ezpadira e, zergatik hartzen diren neurriak. Mm -hmm. Atzo, hortuzarrek esan zuen, ba, e, Euskal Autonomiarkidekoan lurralde desberdinetan egoera desberdinak zeudela. Nagien hori izan daiteke, ez dakit, ez dakit hori izan daiteke arrazoia, E, baina aldi berean esaten zuen Euskal Autonomia Erkidegoa nolabait merezi zuela el, dana erabakia guztientzat berdina izatea eta elkarrekin e, ba, ibiltzea, ezta fase fase berdina. Baina eh, azkenean ula, esaten, esaten dena, ulerte zina da, do, oso ularkaitza da, horrelako e, erabaki arraro hau, 0,5 fasearen erabaki hau. Eta horren, atzo, ortu zarren entzun da, sinak eh, esaten zuen, ba, lurralde guztiak ez daudela egoera berdinean, barrun pizten den eh, argi bat e, hori ez daba agian hau izango da arrazoia horrelako gauza arraro bat gertatzeko ez gaudela Euskadi guztian modu berdinean eta argun konpentsatu egin barri izan dela, ez dakit. Baina hori, mm, claro, e, e, erabakiak esan, esaten nuena, ez da, erabakiak ulerkaitzak direnean, ba, da susmoak sortzen dira, eta gobernuari dagokio argitzea, zergatik bai, eta zergatik ez, eta horre, oraindik ez du egin, eta oraindik horregatik inok ez du ulertzen, zergatik gauden bost koma, opartatu zero koma honetan. Mm-hmm ulergaitza eta beno, egoera e, zaila bizi dugu da herritarrek eta hortxe informazio falta beraz e, ulergaitza esan duzu e, atzo Andoni Hortuzarrek esan zuen baita ere lehen fasera pasatze hau ez dutela Madrilekin e, gobernu espainiarrarekin hitz e, edo nola argi dagoena da e, beno, Madrilek duela une honetan agintea eta berak hartzen dituela erabaki garrantzitsuenak hor Espainiako gobernuan PSOE eta Podemos e, azaldu dizuete, en, beno, zer gertatu den Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, jaso duzue azalpenik edo informaziorik? E, ba, ber, e, azkenean e, autonomia erkidegoek datuak bidaltzen dituzte eta eta eta mm, irizpide batzu e, gobernuak irizpideak ematen ditu eta irizpide horien e, datuak irizpide horien barruan sartzen baldin badira, barruan baietza edo ezitza jasotzen da. Dana dela, e, alarma egoeraren onartzea eta eta EAJak planteatu zuen emendakina onartzea kongresuak eh, onartu zuen esan esan gobernuak onartu baizik eta kongresuak gobernuak egin du egin duena izan da egokitu kongresuan hartutako erabaki bat ero araudira ez da araudi bihurtu du baina onespena kongresuan gertatu zen. Zergatik eh, beste gauza batzuen artean, ba, mm, alarma egoera aurrera atara eh eh, eh egun egun hori heldu horretik ba esaten ari izan, ditan esaten ari izan, agien zuela alde bozkatuko eta alarma egoera aurrera ataratzea ba, arriskoan zegoen mhm. beraz nik uste dute ba, elguru nagusia alarma egoera aurrera ataratzea danean zergatik eta hartu neurri ba, ez horiek hori dalako modua neurri ez hartzen jarraitu alizateko ba, pandemiari aurre egiteko ba, elguru argi dagoenean dala hori aurrera ataratzea eta mm, baldintza bat, baldin badago hor e, importantea, ba, nik uste horrek pisu handia daukala eh, kongresuaren e, eh, bosketa horretan. Eta gero ba, gobernuak egiten duena da, kongresuaren bosketa hori itzuli eta bideratu arau baten bitartez. Mhm. Beno, goizeko sortziak eta berrogeita amalau minutu, e, amaitzeko aurrera begira jarriko gara, e, beno, hau e, egunez egun bizi beharreko krisia da, edo nola, kezka badago e, krisionek e, karreko dituen ondorioen inguruan, horri e, begirako lanketarekin hasi e, beharko litzatekeia da? Ba, inuski, noski, bueno, guga, nik uste dut beste alderdietan ere horrela ibileko direla, hori dalako gure ardura nagusia, eta gu baiari gara e, plan bateratzen, Eh, eh esan izan dugu medioetan ere nik uste dut ba bueno laister edo bueno e eh, datornilerako prest nahi dugu eukia plan eratu oso bat ba bai eztabaidatzeko planteatzeko presentatzeko beste eragile politiko eta sozial guztiei eta eta horri buruz lanean hasteko baina bai plan horretan bintzat lanean ari gara eta nik uste dut beste alderdiak ere olako, olako erantzun kizuna hartuko zutela dagoeneko bere gain. Beno, ba, joango gara, e, lanketa horien eh, berri izaten, eta eta joango dira, eh, ondori horiek ere azaleratzen, eta beno, datorrena, ba, zinez, e, kezkagarria izango dela, hori jada, bai ezatu daiteke. Goizeko sortziak eta berrogeita maboste minutu, miren gorrutxategi, podemos Euskadi, eskarrik asko, gaur e, hemen txena izateagatik. Eskarrik asko zuei, eh? Beste bat arte, ondo izan. Venga, bai, agur.